Asan ka na ba? Buti naman dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, oh. Saan ka galing? Nandun ka na naman sa babae mo, ha? Ano? Ba't di ka makasagot? Ha? Tinatanong kita, saan ka galing? Bakit? Gusto mo malaman kung saan ako galing? Oo. Ayoko na sa'yo. Sawang-sawa na ako sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi na kita mahal. Hindi mo na ako mahal o may iba ka na? May iba ka na ba, ha? Oo, meron na. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi na kita hindi na mahal. Saan na ba mismo ng anak natin? hindi ka na naiyak. Kapala mo. Sabihin ni Papa, aalis lang ako Akala ni mama magtatrabaho siya Di alam ni mama peke na pala ang kasiyahan niya Kinabukasan nakita si mama Puno ng pasa at magaang mata Hindi ang tanging natidinig ko Mama, mama, asan ka na ba? Bakit ka nalulungkot riyan? Mura't sakit ang tanging alam Mama, mama, mahal pa rin kita oh, Bakit ka sinasaktan? Kung pagmamahal lang ang iyong binibigay Mama, mama, tumahan ka na Ngiti ay naif ng masilayan Mama, mama, antayin mo lang Ako ang magtagal Mama, kung alam ko lang ay pasadap di na tulot ni Papa Pagmamahal ay hindi na alam Isip at puso laging Dahil sa'yo, alam ko ang mali